<laughs> Coisa linda. linda. Oi. Tudo bem, tá? Hum? É, filho. <laughs> Ai, que gracinha. Que gracinha. Fala com o papai, fala. Oi. Fala. Linda. Oh. <laughs> papai tá aqui, ó. Fala com o papai, fala. É? O que é que você quer? Hum? <laughs> tá querendo ficar sentadinha, né? Hein? É? é? Quer é sentar, né? <laughs> Ai, que legal. Ei, maravilha, hein? <laughs> Coisa linda. <laughs> Lindona. Oi. Lindona. Oi, lindona. isso, isso. Reclama, vai. Vai. Ah, você tava tá rindo, agora vai chorar. <laughs> Oi, boneca.